Eu gostaria de saber agora é, um pouquinho como é que anda o apetite da senhora, o seu sono. Ah, doutor, eu não tenho vontade de comer mais, não. Sabe quando tem que forçar? Eu já emagreci bastante até. Sono? Eu não sei o que é uma boa noite de sono faz muito tempo. Eu acordo diversas vezes durante a noite e às vezes acordo de madrugada e não consigo dormir mais. E com relação ao interesse por sexo, como é que tá? Horrível. Eu não quero saber de nada, eu não, eu não quero nem ver meu marido perto.